waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaamo walaalayga qaaliga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waxaa idin salaamaysa walaashiin farxii kusoo dhawaada janaalkeena farxi kuukiin asxaab maanta farxii maxaa idin wadaa hadduu ilaahay idmo waxaa idin wadaa casari yaroo fudud insha allah baradhadana ka sameysanaynaa waa idin tusaaya insha allah saa ka sameynayo barada marka hore waa soo fiiqa waan soo dhaqaaya waan soo fiiqaya kadib mm, dabka saara waa soo karinaa waa idin tusaa caadian usoo fiiqa kadib saana usoo jarjaraa ma fahanteen saas u soo jarjaraa markaan soo jarjaro aan dabka saara soo karinaa biyhi iyo cusbo yaraa kusoo karinaa kadib aa idin tusaa asxaabay insha allah saa u sameynayana waad arki doontiin insha allah soo dhadhawaada asxaabteeda qaaliga walaalahayga waa idin jeclaa dhammaantiin waa ku mahadsantiin dhiirgelinteena bliis haddaa ku cusubtaa janaalka subscribe saar soo dhawow gambareelka farosi kugu soo dhac video walba cusub aan soo gelisho like saar comment qurux badan hoos nooga soo qor haddaa video ka sii sheer garey asxaabtaada la wadaag waa kaas asxaabee iisoo dhadhawaada insha allah hadda waxaan sameynaya baradaan soo fiiqaya markaan barada soo fiiqa kadib aan isla arkeyna insha allah saa ka yeraa asxaab waa karaa baradhadii waa soo diyaariyey waa soo kariyey biyo kusoo kariyey cusbo yar waa kaasa maasha allah saasee kusoo baxday bar jarjaro qof aan aqoona malaha saasa u jarjaro waa arkeysiin hadda waxaan sameynayaa bas bardhada dhan waa shiidaa micnaha waan jijibinayaa ma fahanteen asxaabe saas waa marka insha allah si fiican usoo jijibinaa budaan kasoo dhiga ayadanan isla socod wanaagsan insha allah marba jijibis qofa aqooni iyo kariskeeda oo biyo lagu karana ama fiiqoogeeda qofa aqooni malahan mahoe waakaasa walaalahayga insha allah ana hadda soo jijibinaa dhammaanteed waxaan kasoo dhigayaa budo insha allah ayada dhana isoo raacsiinaa markaan budo kasoo dhiga markaas isla arkeena insha allah isla socod wanaagsan asxaab waa kanaa insaan usoo jijibiya baashaan la jijibiye ma fahanteen iyada dhan wareediisa kusoo baxday eh, maasha allah markay saas kaagaa dhex gashana saasaa leedahay hmm? okay waa kaasaa casriye aada iyo aada u fudud waaye hadda waxaan sameynayaa gacanta ku jijibinaa halaa hare hadday waxyar leedahay gacanta ku jijibinayaa maadaama ay kulushahay bardhada saaida u kulushahay marka waxaa waaye habaha soo hara oo yaryariiska ah eh, waa inaa gacanta ku jijibisaa way soo soo jajabsataa insha allah waxaa rajeynaa inaa ii jeediin asxaabe eh, haddaa ii jeedinna yaa garaale naqdaba waa kaasaa hadda diyaar inoo tahay bardhada aaday kulashahay gacanta kuma sii hayn karo marka hadda waxaa kusoo daraya waxyaaba carfis carfis ah eh, insha allah isla socod wanaagsan asxaabi hadda waxaan kusoo darayaa cusbo waxyar cusbaya cusbo eh. horaa ugu daray waa ogtihiin waxaan kaloo kusoo darayaa kamsar yar mm, kamsar yar aan kusoo darayaa aan soo dhaqay kamsarta ahaan leeb ka rabaa maahan haddaa rabto waa iska dhaafi kartaa haddaa jecleen kamsarta waa iska dhaafi kartaa ma marka saas waaye haddana waxaan ku darayaa wax waxyar filfil eh waxaan ku darayaa wax waxyar filfil ah filfisha haaf yar aan ku daray micnaa ayaan ku kordhinayaa intaasaa isku walaaqaya marka raali ahaada qof a iisoo galay marka sias darteeda kaamarada idinka jaray hadda waxaan kusoo darayaa waxyar oo waranka ah waranko ama conflower saa u taqaanid aan kusoo daraa insha allah halqaanda camalayda markaas kadib aan habeynaya hadaan isku qasaa horta marka hore haddana waxaan jarjaran rabaa kan kan waxaa waaye jiis jiiska rubac u ahaa macnaha saa usoo gaday waaye waa kala goosan rabaa haaf yar yaraa u jarjar rabaa kana dhex gelin rabaa insha allah haafna waa ka reebanaya wax kalan ku samaysanaya saas waa marka asxaabe insha allah sila socod wanaagsan hadda waxaan kusoo darayaa warankadii hal qaando hal qaando oo waranka ah qaandadaas waaye waa ujeediin haddana waan ku qasayaa insha allah warankada micnaha waa adkeynay adeeg ahaana laga rabaa bardhada inay adkaataa la rabaa saas darteeda ugu darayaa mafaante way jirtaa casiriyaal badan aan soo sameeyayo oo jaranka ku jiro haddaa u baahan taha waa ka fiirsan kartaa insha allah haddaa u baahan tahay casiryaashaas waa ka fiirsan kartaa insha allah kanna waxa waaye kasaatur waa kasaatur isagana aada u fudud yahay mid aada iyo aada u fudud waaye insha allah waxaa rajeynaa inaad ka heli doontiin asxaabteyda walaalahayga soo dhadhawaada gacmo furan qalbi saafiya maasha allah janalka janalkiina waaye ya aan ogaanina hana ka maqnaanina mala dhihi jirino saas waa marka insha allah asxaab haddana waxaan jarjarinaynaa jiiskii saasaa leedahay jabjab yar yaraan u jarjaraya insha allah waa kaasa asxaabey insha allah dabka leen ku koosan wax yar isugaa waxaa waa kana waa soo dhameeyay jarjartaankiisa oo ujeediyin saasa usoo jarjaraa lahaada maanta khamiis waa ciyaalkaa jooga maaha saas darteeda marka way dhibaayeen maasha allah waa iska soo xareynaayay saan usoo dhameeyay waa soo jarjara ujeediyin saasa usoo jarjara hadda waxaan sameynayaa saliid yar aan inta kusoo darsanaa insha allah saliidda waxaan ka wadaa micnaha inay gacmaha iga dhegtaan diidaya bardhada soo kuusee marka horeeto kadib saasaa leedahay ya kadib saasaa leedahay ma fahanti saasaa leedahay saasaa u dhex dhigay ya idey waa idey alaabtan ya insha allah ha ujeediin saxanaan saarsaaranayo insha allah asxaabi waa kanaa saxankaana soo saartay hal xabo oo jeediina umaleynaa maasha allah halkaas xabsaasa u sameeye hadda hadda halkan haddana soo kuusaya raali ahaada jeeska micnaha ama farmaajada saa u taqaanid waxaa kasoo gada submarketka rubuc uu ahaay waa kala jaray waa idiin tusi waa arkeyseen asxaabey waxaan rajeynaa inaan si fiican idinku sheegay halkaas hadan hal xabo saxanka bura ii marsan hal xabaa soo qaada dhexdaasaas ugu dhigaa ya saa jecesha ucumaa macaankiisa kaaliska aragan ku dhahay familiga dhan aa casriya ugu dhigi kartaa yar walaa weyn ya yar walaa weyn ma aa casriya looga dhigi karaa raali ahaada diriska hadlo <laughs> hadda hadal maqashaan ma maaragtay cid diris meeshaan ugu dhegana hadalkooda iska badan yahay marka raali ahaada noo hadla ilaahay nooma waayo mal jirno waa dhex dhiga waa arkeysiin haddina hadalkii kale saas lay u dhex dhigay kadib saasoo u wareejinaysaa wax saas weyn culeysee ma ahan हल्का सा halka halkalaa soo qaada waa soo qaade dan dhexdaa ka dhiga saas sila kuskus qaybta gacan saas ku dheh isla gacantaa hal xaba gacan la kusin insha allah asxaabi saana kusoo dhammaynaa markaa soo dhameeyo aidin tusahayaa insha allah isla socod wanaagsan asxaabi inta waxaan kusoo diyaarsaday bur yar laba qaanda camal aan kusoo shubto oo qaandadan waxaan kusoo daray biyo aan ujeediin oo malena waxaan kusoo daray biyo marbadina waa tanaa waa soo diyaariya saasa soo diyaariya iyada dhan inta waxaa igu jiro rooti shiidan rootiga shiidan oo caadiga ah meel kastaa lagu gadaa bakaaro waa lagu gadaa subermarkeedyada waa lagu gadaa meel kastaa lagu gadaa foornooyinka xitaa oo rootiga waa lagu gadaa marna waa marka waa kaasa asxaabe raali noqda meesha aragtiina ka heli kartiina ka wadaa marka hadda waxaan sameynayaa waxaan jibinaa ukunta ukuun hal xabaa ku daraa insha allah kadib cusbo yaraa kusoo darayaa ya kaasaa iskugu yeelaya insha allah aylona aylorin markaas hadda waxaan kusoo daraa cusbo yar insha allah isla socod wanaagsan hadda waxaan kusoo daraa wax yar cusbe eh? ku darso inta qiyaastaada ha taqaanano qiyaastaada ku darso marka halkaas had diyaar inoo tahay waan samaysanayna insha allah birtaawada birti lagu dugaya aan dabka soo saarana insha allah saliida kusoo shubana isla socod wanaagsan hay asxaab waa kanaan birta saliida kusoo shubtay dibkaa soo saartay inta waxaan kusoo diyaarsaday waa argeyseen ukuntii burki saana u dhexgelinaya hmm. saasa u dhexgelinaya kadib waxaa lagu dhex ridaa rootigii insha allah rootigana waa idin tusaaya marka hore kanaan ka dhamaana horta kana idin tusaa insha allah dhadhaysiina maleyna haddana waxaa idin tusaa rootiga waa kaasa rootiga waxweyn weyn maahanba saddex xaba camal aa kusoo ridin sababtoo a idinkaa idin tusaayay ma ogtiin laakiin haddaan sameysanaya halxalaxa baan u sameynaa insha allah hadda waxaan rabay inaan idin tusiyo hadda waxaan sugaynaa inta bartino soo kullaanayso waa kaas asxaabe ujeediina umaleynaa saasaan ku dubaa insha allah isla socod wanaagsan hay asxaabe hadda saliidda soo kulaatay waan kusoo ridaynaa insha allah bismillah هاي هبدا كتكتيناها يعني، ان شاء الله وكذا هاي اصحاب وقتنا ديار ونويا هاي هبدا ujeediina umaleynaa hadda qaybta kale a kusoo ridida insha allah saana kusoo dhameynaa markaan soo dhameeya isla arkeyna sxay waa maasha allah saan noogu soo baxday bardhadii ujeediina umaleynaa maasha allah tabaarak allah aan idin dheh kaaliska arag waaye ya dhexdeena waa idin tusaaya insha allah waa dhexdeeda waa ujeediina umaleynaa maasha allah kaaliska arag waa kaaliska idin dheh macaankeeda iyo maxaa la dhihi jiray dhadhankeedana lagama sheekeyn karo insha allah asxaabi laga faa-iideysto ya familiga lagu faa-iideeyo insha allah waa walaalahayga qaaliga ah janaalka haddaa ku cusubtiin subscribe saara laag saara comment qurux badan hoose noogu soo qor haddaa video-ka heshidno lasii wadaag asxaabtaada insha allah intaan ku kulmi doono kulankaan iyo kula lamid ama video cusub intaa idinka soo gelin doono hadduu ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bye bye